Jeszcze raz biskupie Stawy w Lądku Zdroju 11 sierpień 2012 Zamówiliśmy dwa piwka Strąg z migdałami Strąg tradycyjny Jesteśmy sami w tej ślicznej lądeckiej restauracji Temperatura 15 stopni chyba, to dlatego A zresztą w każdej knajpie być może winny ten deszczyk, który spadł po raz pierwszy od kilku miesięcy od kilku miesięcy i wypłoszył turystów w każdym razie zaczynamy od piwka Pilsner